как же все-таки приятно прогуляться на свежем воздухе. Даже при наших сложившихся обстоятельствах. Ой-ой-ой, какие они у нас сложившиеся. Общественный карантин. Ну, а что поделаешь? Бывает и такое. Поэтому я продолжу рассказывать свои истории. Продолжу рассказывать истории, да? А кто-то и не знает, какие там у меня истории. Так вот, я представлюсь. Меня зовут Закулиска. Смешная, да, у меня. <laughs> Его однажды придумал один добрый волшебник, у которого в театре я жила. У меня был театр, у меня были кулисы. Я была театральным домовым. А сейчас... А сейчас я бездомный театральный домовой. Вроде бы и театр у меня есть, а вот сцены нет, ну, кулис нет. Все на карантине. Вот такая вот я закулиска без кулис. Так вот, давайте к делу. Представилась. Я приглашаю вас прогуливаться вместе со мной по балконам, по крышам, но ну только чтобы было безопасно. Это самое главное. Выходите на балкончик, возьмите с собой чашечку горячего чаю или кофе и послушайте сказанки. Сказанки от закулиски. Ну и только от закулиски. Может быть там от Александра Сергеевича Пушкина там или еще от кого-нибудь. давайте почитаем вместе. А пока прогуляемся. А вы сидите дома? Вот и сидите. Thank you.